Bang, bang nama siapa bang? Alang-alang. Ah, boleh panggil saya Fik bang. Fik eh? Ah, boleh Fik panggil. Yang penyanyi tu eh? Eh bukan bukan bukan bukan. Tiga saya malam <laughs> tanpa bintang. Itu. Eh, eh bukan itu bang. Bukan. Oh, ingat kan tu. Saya rakyat marhain biasa je bang. Jap eh, kena tengok kedai baju mana ada jap apa yang berlaku tadi macam semacam je saya tengok Marco tu pun macam takut-takut je apa? apa sebab tadi kita uh, dia cakap dia ada nampak macam kereta Titan tau kereta Titan tu macam alun kawasan ah alun kawasan uh abang sebut alun kawasan kuat terus eh betul-betul hey, eh, eh tegas eh bang eh. Kita, uh, sini bang abang kalau 3 bulan kat sini ha? abang boleh kena samun bang abang boleh kena samun abang boleh kena pukul uh betul eh Ah, ya bang. Betul. Okey, okay, kita datang kedai sini. Selamat sikit. Ah, ni ada orang lain ni. Oh, ada orang lain. Ui, boleh tahan kereta dia. Uish. Allah. Eh, Asal langgar? tu eh, dia langgar sendiri ke ataupun eh, kita dia buat langgar pun. Tadi, tadi <laughs> Risau. Mak cerita kat pasal bunian-bunian kat sini. Kalau color pink eh, saya saja sabar ambil color putih lah baju yang... yang Dalam tu eh? Ha, ya, ya. Ah, tu hitam okey, putih pun okey, nampak okey. Oh, yang ni nampak okey eh. Boleh, boleh, boleh. Yang okay. ni nampak menyelah sikit uh, nak tanya kasut abang nak pakai kasut macam mana nak pakai macam kasut ni macam saya kasut saya ke vans kasut-kasut jalan ni saya suka kasut. kasut. nampak nampak kasut kat bawah tu tu tunggu tengok ah ha, kasut-kasut style-style ah, style macam itu. Oh, ah oh, style gitu eh boleh style, boleh style style macam dia acah-acah macam brand mahal ah tapi tapi oh. pada ah om oh, kan tahu eh nah awak tak tahu bang ni bang boleh bang bawa eh nampak kasut saya Bang, abang faham ke taste saya tak bang? Oh, <laughs> ah, eh, saya suruh tak. tengok bawah tadi abang tengok <laughs> abang. saya tunjuk kasut macam gitu abang bagi kasut-kasut yang style-style budak-budak hip hop. Lepas tu budak apa buat break dance. Oi, saya mana buat macam tu saya dah tua bang. Oh, tak banyak sangat pilihan color dia ada 11 ke? Banyaklah tu bang. Ingat dua belas pun banyak. <laughs> Ambil bang. Bukan saya buat kedai bang. Oh ya yeah. taklah Tak lah saya sajalah Cakap seseorang mana tahu owner dia kan Keluar dia <laughs> dengar ke Kau dia tambah stok ke Okey lah kan ha, Kasut macam ini okey kot kali ni Ah, Dia macam pelik sikit taste saya ni ha, Sebab saya dah cakap lah Saya memang pelik sikit Tapi rasanya kasut macam ni okey kot Cantik lah nampak macam Royal-royal uh, sikit kan Ah, uh, Okey je tu bagi saya lah Kau nak sedap hati saya kan Saya tahu Aduh abang-abang <laughs> cakap sini eh, Saya tahu <laughs> outfit dah okey, kita pergi barber nak? Barber? Ya bang. Rambut saya tak cantik bang. Rambut saya ni okey ni. Taklah mana tahu abang nak modify lagi ya. Boleh sebab abang ajak saya ikut je lah kan. Okey, okay, boleh, boleh. Sekejap, sekejap. Kena tanya, kena tanya ni dulu. Kedai gunting rambut? Ya bang. Oh ada ni ya? ada aneh ah, aneh gunting rambut. Eh tak, dia ada aneh, ada akak ah. Oh, eh asal bila cakap akak tu nampak macam excited eh bang. <laughs> Eh mesti bang Siapa tak <laughs> seronok Abang punya suara tu bertukar tu eh. Saya boleh dapat rasa kat sini <laughs> Abang memang baru datang negara hari ni eh Semalam Semalam sampai Semalam Semalam sampai ha, Semalam Tepat. sampai kejap Lepas tu ada settlekan JPJ punya hal jap ha, Uh, IC pun tak tu? buat <laughs> IC tak oh, buat lagi IC bang. tak buat lagi ya Sebab Allah, bang. Abang tahu tak semalam Saya punya eh, apa Kapal terbang tu Dia sampai pukul 4 pagi Ya ah, Allah oh, patutlah Sebab saya daripada England England Okay okay faham uh. Ah. Okay jom bang uh, Ada orang dah bagi tahu dah tempat dia Oh dah tahu dah Okey okay Abang motor ada tak bang? Motor pun tak ada abang Saya ada tu je lah Kereta yang negara ni bagi Lepas oh. sampai Tak ah. kalau abang nak motor boleh Nak bagi sebiji Saya ada motor sebiji ya Allah Eh bang biar betul bang Motor sebiji bang Abang nak bagi? Ah, ah, eh, biar ya. betul Eh betul lah bang Ingat saya muka penipu ke bang Tak saya biar betul tu terkejut Ah yelah <laughs> Sebab Sebab saya Saya ingatkan Susah dapat motor Eh tak bang Motor pun Motor tu tak silap saya RM250,000 bang Sebab semalam kan Saya tunggu tepi jalan Ada motor tu dia berhenti kan Lepas tu dia, dia belah macam tu saya nak bawa suruh bawa pergi JPJ. Ha, ah, tadi abang tanya pasal JPJ kan? Ha, ah, sama cerita. Ha, ah, JPJ oh, sekarang eh, tu JPJ. saya buat lesen, buat lesen. Ha, oh, buat lesen. Buat lesen. Ha, saya ingat dah buat hari ni. Dia paksa jugalah dia kata, ha, kau Remy buat lesen. Garang ke lah Inspector tu? Yang jaga tu? Ah, memanglah bang. Boleh tahan lah. Kalau dia orang tak garang, orang pijak paling dia orang bang. Tapi dia punya garang tu macam macam lebih pula garang dia. Takut saya. <laughs> tak apa-apa. Jap, kita pergi ambil motor saya jap. Abang nama apa? Saya tak tanya lagi bang. Ah, tadi saya sebut nama saya Remy. Apa oh, tahu Remy, tak Remy eh? sah yang pelakon tu? Ha? Huh? Ah, bukan saya. Saya Remy oh, aku. Bukan eh. Ha, ah, Remy. Oh, Remy, Remy aku. aku. Okey, faham, faham, faham. Ah, Y A A K U to the B. Ha. Ah. Wow. Okey, okey, the faham, faham, faham. <laughs> ya Allah. Oi, oi. Eh, apa langgar ni? Aduh, Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Apa jadi bang? mana pergi? Oh, abang ni dah diculik. Ah, ya bang. Saya panggil ah. abang apa tak dengar ke? Ah, tak dengar lah. Saya cakap macam bertepuk sebelah tangan tadi. Eh, abang makan lagi bang. Jom, saya nak makan jap. Ah, itulah. Saya, saya perut dah kosong sikit dah ni. Sikit lagi dah abang, kosong. Abang perut jangan pergi kosong bang. Nanti sakit perut bang. Ah, tak apa. Itu ke kejadian sakit perut tu. Ah, itu memang tadi dah jadi dah. Abang phone semua ada eh? Ah, ada ada. Semalam ada abang seorang abang bisu tu dia belanja. Abang Bisu. Ah dia tak bagi tahu nama dia. Oh, dia pergi macam tu je. Saya macam macam uh, rasa bersalah lah pula kan. Eh. Dia bagi phone, okay, okay. lepas tu dia bagi duit sikit. Kan? Sekejap bang, saya okay. kena makan sekejap. Dah. Eh? Boleh, boleh. Kurak tak makan. Hey, eh, siapa yang sambil lalu bagi rm ibu eh? Bang, ada orang bagi rm ibu. Dia ingat saya ni drive through duit ke apa? Abang ni kot. Eh bang, bagi satu ibu bang. Tak bersuara apa, terima kasih bang. Bang kakak tua ke bang? Burung kakak tua. Ha. Terima kasih. Tak nak lah naik motor-motor berasap ni, kau meletup bang. Ha. Eh tak, dia tak boleh meletup. Saya tadi pergi hospital. Oh, dia memang ha? macam... Dah macam geram lah dengan saya. <laughs> Kenapa dia geram bang? tak adalah, saya saja je ajak borak. Dia tak nak borak, dia nak rawat cepat-cepat. Ah, memang abang, diorang ada hal lain sekali bang. Oh ya, saya nak jual lah kenal-kenal baru sampai kan. Mana tahu saya ni akan jadi pelanggan Macam tetap tadi kan, abang pergi abang pergi pantai tu kan, nampak orang ramai abang boleh sembang-sembang kat situ. Oh semalam, semalam saya, saya dah sembang lah. Waktu sampai. Abang dapat pikat seorang ke? oh, okey kat tu. Ada ada semalam, tapi biasalah dunia ni macam tu lah. Kadang-kadang orang sailah. Oh, malam saya dah, eh. dah hampir sikit lagi lah. Lepas tu ada tu eh, tiga orang datang. abang nak try Saila awet orang ni bang? Eh, tak betul lah betul. Dia kata dia pun single. Dah elok cantik lah. Bang macam biasa. Lah. Kasih kasih rambut dengan color sekali. Okay. Eh bang jangan color bang. Saya ada pegangan bang. Uh, oh, oh pegangan. Ada pegangan. Saya kuat lagi, kuat lagi. <laughs> Alah mak saya nanti yang kat kampung terkejut dia. Ha. Eh, saya tunggu luar abang Remy. Ha, abang apa? Abang Baba nak panggil apa ni bang? Uh, Vince. Vince, Vince. Macam ni je yes. V I N S. V I N S. Ya, ya, ya. V I N S. Vince eh? Yang penyanyi tu ke? Yeah. Yang tu V I N C E. Tu mengapa harus cinta yang tu? Perlu ada eh, yang Itu tu lain, lain, lain. Oh, sebab suara macam tu eh? Oi, lain. Oi, abang cocak-cocak macam sedap je bang. Bagilah saya sikit. <laughs> saya babut, saya datang ni lapar kali. <laughs> Macam best Yang abang makan tu eh. Sedap abang makan buat Dengar Dengar eh. ha? Oh saya telinga sensitif Oh ha. tu Kata ya Eh tak tak, tak apalah bang Kita Abang share lah sikit Abang makan bang Macam sedap ke eh. Tom yum Tom yum Tom bang hmm. Ada kedai thai ke kat sini Kita tiga bang Hmm Okay tu Bang semua okey betul punya jaga hati saya bang eh. <laughs> saya eh, betul-betul lah. Kadang-kadang tetan, tanya juga saya. <laughs> Eh. Apa abang cakap macam tu Air ikhlas hati cakap kat abang Thank you okay, bang. Datang lagi Terima kasih okay. Terima kasih, terima kasih bang Good job bang Good job Okay okay Thank you thank you Answer bang oh, Terima kasih terima kasih Terima kasih bang So eh, Remy nak ke mana ni Nak pergi mana pula Oh saya Tak ke mana rasanya kot Rasanya Saya nak dah nak, nak kena balik rumah kot Oh nak balik kampung ah? Ha nak balik kampung ah. Rasanya sudah sampai di sini sajalah oh, ha, yeah. Untuk ya. saya punya pengembaraan hari ni tak berehat lah penat lah Gunting ah. rambut semua ni Badan-badan dah, dah macam katal katal ni Nak kena ke mandi ni Ah Betul betul betul ha, Jadi abang hantar lah mana-mana Hantar tempat-tempat yang bila Saya masuk ah, Saya Saya rasa boleh duduk situ tenang Ah.